thôi 翻到嚟啊，係咪啊？咁你一路向前啦，去翻路頭嗰度啦，好唔好？好，係咯。 攤架相嘅。 高咗啊！大陸就公安大晒喎，係啊，應該叫公安行啊，公安行哦，嗰晚八公啊，起起舞就係可能係一地地舞，佢命咁爭我又冇花，天直當，我我又冇公佈俾你。 喂，老豆，我走噶，我走噶啦，而家，诶，誒，我而家，我我转翻翻嚟，我就走噶啦，你响你響，誒，遮打翻園，你響，另外一边等我。O K，好啊，好冇，我走。